Hello，各位大家好，我是小彤，很久没有跟大家一起聊历史了。那今天要来聊的历史就是《三国演义》里面的空城计。那影片开始喽。三国时，诸国丞相诸葛亮。 错用马谡失去横庭后，只有两千五百军士驻守在西城县。忽然，哨兵买马来报：司马懿引领大军十五万往西城蜂拥而来。这时，诸葛亮身边无一大员大将，只有一班一班文官。众官听的。 这个消息后，个个大惊失色。诸葛亮，诸葛亮登上城头，果然城世从天，魏军分往西城县杀来。诸葛亮当即传令道：“将武旗全部隐藏起来，军士们各守自己的城上的讯哨的哨棚，如有随便出入。” 城门及高声讲话，斩头定论。大开四个城门，每个城门有二十个军兵装扮百姓打扫街道，卫兵到时不可动让我智勇奇谋也。房间已正，去车已简。传令下去后，诸葛亮被鹤壁带轮氏。 引领两个少年携带一张琴来到城头上，凭栏而坐，焚香操琴演奏。兵前哨急忙的将这个情况报告给司马懿，司马懿立刻命令军队停止前行，自己飞马向前观望，果见诸葛亮坐在城楼上，笑容可掬，弹琴。 焚香弹琴，左面一个少年手捧宝剑，右面一个少年手城手持城威。城门内外仅有二十余名百姓低头打扫，诺旁无人。司马懿看后怀疑城中有重兵，连忙指挥军撤退。为什么呢？我们就要一起听他儿子讲的。莫非诸葛亮没有多少兵力，故意那样的？ 父亲为什么要退兵呢？司马懿板着脸说：“诸葛亮平时一向十分谨慎，从来不冒险。约今天大开城门，必有重兵埋伏。我若是冲进去，一定中计。你懂什么？还不快退！”诸葛亮见魏军远去，哈哈大笑。 众官问他说：“司马懿的魏国名将统领十五万精兵来到这里，见了丞相，慌忙撤退，这是什么原因呢？”诸葛亮说：“他料定我平生谨慎，从不冒险，借我这个人镇定，怀疑有重兵埋伏，所以退去。哈哈哈，我非我并非冒险，只是因为不得已呀。” 大家佩服地说：“丞相计谋，鬼神也不能预料啊！如果我们来指挥，必定会弃城而走。”诸葛亮说：“我们只有两千五百人，如果弃城而走，必定走不远，不是很快就会被敌方追上来看了吗？”